はい。 Se vino su guapa, ya se regaló Su culo hermoso, ya estaba en stock Su culo está hermoso, lo usó armadón Jugando en su pussy como un abridor Escucho disparo, no sé qué pasó Me tira sombra, se cagón, le dolió Que su rancho, mi amigo, me cabeció Me cabeció una, dos veces y le encantó ¿Qué te ese Me cago risa, que no jefe Y a la vuelta le zarpato lo que Que todo lo que moleste Me roba con baile La hice que mira hasta con delay Enamorado del pirata y tu Enamorado del y tu cry Enamorado del tu crying. Enamorado del tu de Mira mi nigga es me Mejor lo que pienso que tener un I walk here for my nigga, I walk here for my nigga Mira mi get stricken, mejor lo que pienso que tener un La con cuatro puertas mientras escucho pique I walk here for my nigga, here for my nigga La bitch y la money quiero en cantidad La parca con coca como Navidad Su tanga con moño y feliz Navidad Le doy toda la crema y feliz Navidad La bitch y la money quiero cantidad La parca con coca como Navidad Su tanga con moño y feliz Navidad lo doy todo want to they, I want to they, I want to they, bitch, huh? I want to they, I want to they, I want to they, bitch, huh? I want to they, I want to they, I want to they, bitch, huh? I wanna